يلا حيهم جميعا جيم جديد مع الشباب مش والله فور ممتاز Hitting under barrel. Been hit. Engaging the enemy. Engaging the enemies. في في احد في احد ايش ولد ولد يا ساتر Using adrenaline shot now. Reloading. shot now. يلا يا صاحبي يلا يا صاحبي I need 556. يعني في طلق اوه شيت مان قضيت عليه والله فيه في رصاص والله هنا وضرب هيا صاحبي تبغى فزعه يلا هم شمش والهليكوبتر جاينك وقف وقف وين اصبر لي يا اخي يلا روح ليش اقول لكم انه احسن من البوب جي بس ما حد يصدقني روح وسط الدائرة يا حلو سنتر اوف سيركت او ماي جودنس ادخل ادخل The flight will arrive in one minute. نحتاج قناص والله في حد في حد وين هذا شت شت شت شت شت وراي وراي في في صوت في صوت واحد وراي هنا shit, shit. في واحد في واحد في واحد تحت في واحد تحت ها ايه، ايه. ها من كل مكان طلعوا لهنا وش الحالة هذه جهز سلاحك يا طيب Using adrenaline shot now. Using first aid kit now. في طلق في طلق هنا The revived flight will arrive in one minute. زومبيز انكمينج يلا يلا روح روح وين انتبه انتبه يا ولد في طلق في طلق هنا حول حول على هالكلب هذا تعال والدي Engaging the enemies. I've been Engaging the enemies. airdrop is coming. Now. Get the dog tagged and help them return to the battle. I've been hit. Engaging zombies. Enemy down. Reloading. Oh, fuck. يلا حلوه اللعبه ما عليه 19 ان شاء الله استمتعتوا في اللعبه يا جماعه